Hip hip hurrah! Rotterdam på torget her, hvor unger fra Svolvær skole skal hilse dagen. Vi skal synge i lag, og russen skal holde tale! Hurra! Da starta vi alle Finn frem nasjonalsangen. Den står i programmet. Og de er så heldige å få fått Hege Hov som forsanger. It's a